kafir pada zaman Nabi dia guna kekayaan dia ni untuk menetar ajaran Islam Allah ayat di dalam surah At-Taubah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah mereka itu belanja harta benda sebanyak mungkin untuk sekat agama Allah begitulah juga setiap masa setiap tepat orang hak akatik beci dendam terhadap Islam dia tumpe harta benda dia gotu gani gotu gani untuk menjadi untuk nak khianat agama Islam dan orang-orang Islam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mukaddimah surah Al-Qasas masih lagi kita ada saki sakibaki sedikit sebagai akhir yang disebut kemarin tapi tak habis lagi. Saya undur sikit ya. Oleh kerana golongi hartawan dari kaum kafir musyrik yang menentang Nabi saw alaihi terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Ini ha, hak jelas-jelas ada orang-orang kafir pada zaman Nabi dia guna kekayaan dia ni untuk menentang ajaran Islam. Allah ayat di dalam surah At-Taubah yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah mereka itu belanja harta benda sebanyak mungkin untuk sekat agama Allah begitulah juga setiap masa setiap tepat orang hak akatik beci dendam terhadap Islam dia tumpe harta benda dia gotu gani gotu gani untuk nak khianat agama Islam dan orang-orang Islam. Maka Allah Taala menceritakan kisah korun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Masya-Allah, ni kisah manusia supaya saya royak kemarinlah sikit-sikit. Kisah manusia yang kaya raya asal dia miskin. Tapi Allah beri kepada dia kekayaan sehingga buat bandingnya itu bukan sungguh dah buat banding katanya korun ni apabila dia pegi batu maka batu jadi mah tu banding pandai dia menego buat ga buat gani ni sehingga, sehingga dia kaya lepas tu dia suka taruh harta benda ada mah ada perak ada harta duit gotu duit gani ni masya Allah banyak korun Lepas tu tak keluar zakat. Wallahu alam kita tak tahu katanya korun ni yang menetek menetek agama Allah kedak pada waktu tu. Tapi hak jelas-jelasnya dia tak keluar zakat maka dinamakan orang yang kufur terhadap agama Allah. Tak keluar zakat. Sedekah pun tak. Nanti nak kopoi ataupun nak ambil jadi hak dia semata Itulah harta yang sangat-sangat banyak. Manusia pada zaman sekarang ni pun yang begitu banyak harta-harta wallahu alam nak kita pun tak tahu katanya siapa yang banyak harta di atas muka dunia cuma hak orang duk buat statistik ya orang hak ram ruai tisut adap lo lamdap tineng lamdap tisong gi siapa ke beribu orang yang duk ceng ทรัพย์สินเงินทอง dia tu ada banyak mana banyak mana wallahu alam siapa atas muka dunia Nah, kita pun tak tahu. Tapi ada duduk tubik satu titik tu. Tubik semua anak-anak tahu, anak-anak tahu dia tu, dia ni, dia tu, yang ni ada banyak mana harta. Lepas tu, dia guna harta dia pergi ke mana. Wallahualam. Tapi hak pentingnya, orang Islam apabila ada harta, dia kena keluar zakat, kena sedekah dan kena murah hati. Nak hak tu ya. Tuhan tak ada larang manusia kaya. Jangan faham katanya oh Islam ni kena kena bela, tokrok, miskin, fakir. Tak. Orang Islam tu hai suruh jadi kaya. Sebab dalam ayat dalam surah ni juga Allah Taala besar wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa nasib habue kamu di, di dunia ni. Bukan arti tahuk dunia, tahuk tahuk sungguh nak kepada akhirat. Nanti nak nak nak mengatik nanti nak semaya semata tak ada soncai dah dunia nak berlaku gapo siapa buat gapo tak soncai hak ni tak boleh tak kena orang fikir pasal itu kita kena jadi dunia pun kita nak pun puang daripada dunia ni lah tu hebalah kepada kita di akhirat sebab dunia darul aman tepat untuk kita beramal beramal di sini artinya berusaha termasuk habis dalam ha ama ibadat kita makan minum tidur jalan tolong orang buat gitu buat gitu semua dikirakan sebagai ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi setiap orang muslim. Lepas tu daripada hak usaha letih penat lelah tak rak tu dah. Allah Taala balas di akhirat sikit lagi dengan hak kita duk letih, duk tak rak, duk tumpe, duk sedekah, duk buat gitu buat ni. Balas di akhirat. Alhamdulillah. Tetapi Korun masuk semula dah dalam cerita ni. Tetapi Korun yang zalim itu akhirnya dibinasakan oleh Allah Ta'ala bersama-sama dengan segala harta kekayaannya. Itulah Allah Ta'ala katanya, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ Maka kami tenggelamkan Korun dan harta-harta dia, umuh-umuh dia semua tu masuknya di dalam tanah. Masya Allah. Nah. Ditegaskan pula, hendaklah seseorang itu berusaha mencari dengan harta kekayaan yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepadanya untuk mendapat amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini sebuah dikoyak saat ini lah. Nah, usaha cari harta benda ni salah satu daripada ibadat. Orang tu baik pergi hijau, tak ada kira lah hijau. Gapo asalkan halal sudah. Asalkah lah Nabi royak seseorang bangun pada waktu pagi piko tali pergi cari kayu api. Pergi cari kayu api. Lepas tu pergi jual kayu api. Lah ni tak ada dah. Kita jarang dah nak tengok orang jual kayu api. Kalau dulu-dulu ada, dia ya berkah dah. Berkah dengan rotel tu. Jual, jual, jual, jual. Sebab orang guna kayu lah ni orang guna gas belakang. Kecuali orang bad wah besar ya nak kawah-kawah besar tu dia kena pakai pakai kayu lah. tu pun kayu buruk-buruk kayu nak tahu dah Nabi ayat katanya piko kayu tu dia jual lebih baik daripada duk mitok dengan manusia mitok sedekah ataupun hijau mitok sedekah ni adalah sehino-hino hijau tu dah yang Nabi ayat sehino-hino sebab apa? Ada orang bui, ada orang tak bui. Kadang-kadang orang maki pula. Apa omong ni? Nampak tua, gagah, boleh kerja cari makan, gotu ni buat apa tak kerja. Nanti nak minta dengan orang, "Assalamualaikum, assalamualaikum, minta sedekah, minta sedekah." Ah, setengah-setengah orang boleh-boleh, boleh kerja tapi gi minta-minta dengan orang. Ah, ah, ah nak makan. La ilaha illallah. Sebab tu usahalah kerja cuba kita perhati orang tak ada tangan, tak ada kaki. Tapi tak ada minta sedekah. Kerja juga sup sup kuam sama dia. Tak ada tangan dua belah cuba kita gambar, pegecok boleh. Eh. Kalau royak berasa main aja. Tak ada tangan dua-dua belah nak pegecok tak leh dengan tangan tapi pegecok dengan dengan tekok. Ni kepik cok nyakul kat dia kerih kerih kerih kerih kerih tak ada kaki tak ada apa khija masya-Allah ani ha, nak ya katanya tak sel jadi manusia tu malah khija sehingga kena duk gi mitok sedekah dengan orang kecuali ha ni kecuali tak ada arah sungguh wah tak ada arah ni pasal tak tahu tak ada jalan lain dah nak khija pun tak leh gatu tak leh gani tak leh ha terpaksa kena mitok sedekah tapi kena ingat katanya minta sedekah tu adalah sehino-hino kerja dalam kehidupan setiap orang manusia. Nah. Lagi janganlah ia melupakan bahagianya di dalam dunia untuk merasai kesenangannya sebelum dapat merasai kesenangan yang kekal di akhirat. Alhamdulillah. Inilah tu hebsa kepada kita wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa habuai kamu di dunia. Akhir sekali suratul qasas ini diakhiri dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpaksa keluar berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah dalam keadaan bime. lalu turun firman Allah taala untuk memberi semangat kepadanya dengan menegaskan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan memerintahkan baginda dan umatnya membaca dan mengamalkan kadungi Al-Quran yang mulia itu. Ini Allah Ta'ala janji. Inna ladhi farada alaika al-Qur'ana laradduka ila ma'ad. Ayat ni duduk di akhir sekali. Allah Ta'ala janji. Wi kam langcai kepada Nabi. Wahai Nabi. Tuhai yang waktu gong kera'a kepada mung dialah akan kembalikan mung semula ke tempat lahir mung ataupun so lagi makna dialah yang akan mematikan kamu kembali semula kepada tanah dan sebagainya ni wallahu alam dalam tafsir pun ulama royak lagu tu royak lagu ni tapi hai kamu melancai kepada nabi nabi dok buat hijau dengan penak leloh letih tak erok kena duduk jual go tu jual go ni tapi kalau dia ada kamlang cai, kamlang cai pula daripada Allah. Walaupun di samping tu sahabat-sahabat Nabi, dia hai kamlang cai kepada Nabi. Nabi tak ada nak makan pang dak. Tapi bila Allah Taala royak kepada Nabi, masya-Allah. Sutyot. Orang yang dapat kamlang cai daripada siapa? daripada Allah lepas kita kita orang beleh-beleh tamada kita buat kerja tu buat kerja ni ada orang mari wui akan melancai kepada kita wui semangat kepada kita kita berasa lagu mana gagah selalu kerja sebab tu kan melancai ni dia jadi win ya ni kan tamngan kalau kerja kerja kerja tak ada orang puji tak ada orang wui semangat Duk buang sewatanya hijau lagu tu, lagu tu. Eh nak sukman no ni hijau. Ha tu sebab tu dalam bahasa Arab dia panggil idkhalus surur. Idkhalus surur artinya kita kecek we jadi masuknya gembira we jadi orang berasa gembira hati dengan sebab kita kecek. Bukan arti kita panah pong orang, panah puji orang tak. Kita sakit perkataan kita ni walaupun tak berapa patah tapi wujud jadi semangat kepada orang anak lagi ni saya bisa mudah-mudah anak kita yang ngaji dia rajin dia gatur ni kalau dah kita jadi pok jadi mok ni dak senyap ikut meng mengaji usaha ambil sendiri pas kita kecek lagu tu kan anak anak nak ada semangat lagu mana tapi kalau sekiranya kita pandai cik putia puji anak sikit ya masya-Allah anak semangat lalu dah oh tengok pok aku ni Mok aku, dia ada uri semangat kepada aku. Dia ya, pun rasa semangat lalu. Nak wak tu, nak wak ni. Dia ya, orang ni. Dia ya, makan pang belakang anak orang. Makan pang belakang. Tak usah royak lah katanya. Oh, yang ni tak makan pang royak lah lagu-lagu mana pun. Uji secara mana pun. Duk lagu tu dia. Nah, anak orang. Kalau dia boleh orang yang dia hormat. Bui semangat kepada dia. Oh, menambung kerja. Ni dah cip wuthia. Kadang-kadang kita ah, macam mongkam ni sing ni. Tapi hak sebenarnya, Nabi ada puji banyak sahabat-sahabat dia. Saya misal dah. Dia tak ada kena-mengena dengan ni. Tapi buat kecek tajuk ni, gua saya nak sebut. Siapa tu? Khalid bin Al-Walid. radhiyallahu anhu. Masa tekah duduk dalam kafe, dia bunuh orang Islam banyak mana. Dia bunuh orang Islam. Dengan peperangnya dia kokain, kokain, kokain, kokain. Nabi duduk tengok lama dah Khalid. Tengok perhati, eh, kalau dia orang ni masuk Islam. Serta dengan Nabi berdoa. Akhir sekali dia masuk Islam. Nabi puji sepatah dia. Dia mari jumpa dengan Nabi. Nabi puji Khalid mung ni orang cerdik orang bijak. Gunakanlah cerdik bijak mung ignore dengan tepat. Semangat dia ni masya-Allah lepas pada dia masuk Islam Nabi puji tak berapa patah ni. Masya-Allah. Dia jual Islam siapa sampai dia bunuh orang kafir banyak mana lepas pada dia masuk Islam. Dia mari serah pedang dia. Wahai Rasulullah. Dengan pedang ni saya bunuh orang Islam banyak. Saya nak seluruh kepada Nabi, tak saya tak sirap Bunuh manusia. Nabi kata, tak. Tak, tak, tak. Mung dulu berjuang untuk agama mung hodok mung semua beralah jahiliah. Tapi lah ni mung jadi orang Islam, pokong Islam. Dengan pedai mung, dengan kepandaian mung. Sebab tu paham saman orang ni walaupun dia dulu duduk dalam jahiliah, duduk dalam kafe, tapi paham saman, madai kepada ha, kepada ayat ไม่ได้ลดไม่ได้หย่อนแม้แต่น้อยนั่นกี่ตัวล่ะเล็กกับอายะนิสมุลานะเล็กกับมุคัดดิมานิสมุลา Lalu turun firman Allah Ta'ala untuk memberi semangat kepadanya, kepada Nabi dah, dengan menegaskan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran kepada baginda dan memerintahkan baginda dan umatnya membacanya dan mengamalkan kandungi Al-Quran yang mulia itu sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya. Ning tu hewi semangat kepada Nabi. Kita pun lagu tu lah. Kena ada semangat sok mana. Hijau tak ada, tak ada kira ni. Hijau cari makan kita ataupun hijau Islam. Jangan patah semangat. Jangan punuh semangat. Patu jangan mengaju. Tak tahu ni. Saya tak ada tuju kepada siapa-siapa dah ni. Royak dengan secara umum. Kita orang tua ni jangan mengaju. Kalau dia budak tak apa. Budak yang mengaju hi hi hi hi, hi sebentar kita pergi beli benar aja duk nok tak apa. Lepas ada tu eh suka selalu dah. Bawa ke jalan sikit gosok-gosok gosok-gosok dakak sudah budak. Tu budak. Budak kecil lah. Tapi dia orang tua mengaju. Siapa kaya tak jijak sejik. Saya ayat semua ni. Mengaju siapa kaya baloh dengan sejik. Tak tak pergi semaya dah sejik tu. Sampai kau yang telatuh tu. Aku tak jijak dah sejik tu. Huh. Aku tak tak pergi dah tempat hijau tu. Aku tak wak dah kata tu. Tak pun. Tu orang. Okay. Orang okay, tua. Pas kita, jangan mengaju. Semangat kena we ada semua. Kerja air eh kita, Masya Allah. Jadi nampak rajin. Tak ada kira tino jatuh. Semangat hijau Islam dan hijau untuk cari makan kita ni. Jadi ada semua. Letih tak wak sikit sebanyak. Sakit pala, sakit gigi. Eh, benda tak ada ya. Jangan duduk, jangan duduk manja doa. Oh. Eh, sakit gigi. Eh, sakit pala sikit. Ya. Padahal, buat benda lain boleh. Tapi baru yang suruh buat benda ni. Oh, mengaju. Tak eh. Mula lalu, mula angga tu angga ni. Kita jadi lawai. Lawai, jadi nampak sungguh dalam hidup kita jong kalau bahasa bahasa orang kampung dia katanya wisuko semai we tak tidur situ mati situ ha tu tu tak cara orang nak sungguh masya-Allah saya sebut sikit ni hak ni benar tak molek nak sebut tak molek iaitu nya darah se sore dia main royal ni daripada muda-muda siapa ke dia mati dalam kong thai masya-Allah mati dalam kong thai thai nan namanya Mahmud Al-Maliji masya-Allah kita tengok perawat dia dia sedang royal len bot bat go to go ni go to go ni ha mati cuba, cuba gambar mati dalam royal dia apa kita kalau kena kita kita nak mati mana Masya Allah. Orang Islam semua yang nak mati syahid. Orang Islam semua yang nak mati syahid. Fisabilillah. Kalau tak boleh mati syahid, mati dalam keadaan mulai husnul khatimah. Itu orang Islam. Akhir sekali dah, masa 20 minit dah. Akhirnya akan menjayakan baginda mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negerinya sendiri. Iaitunya Nabi Khalid boleh bersihkan mekoh semula daripada genggeme jahiliyah tanah suci Makkah al-Mukarramah dengan mendapat kemenangan yang besar. Ha inilah. Dok royak panjang. Ha. Suratul Qasas di mukaddimah dia, patut insya-Allah esok kita masuk di dalam awal Suratul Qasas yang adanya 88 ayat mengikut tertibnya eh, surah yang ke-28 di dalam Al-Quranul Karim. Sekadar inilah wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.